这次搬家刚处理完，一户建成山的一堆东西。今天在集市忍不住手痒，又要买了。挺好的，装小东西特方便哈。